trava na trava na trava na ponta da não para. Tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta mal, tenta Trava na trava na trava na trava na trava na ponta. Сәлем сіздермен бірге мен Нуритті бүгін біз из Home деген ойнайтын боламыз. Хор ойыны қызша аударса Крампус үйде деген сөз. жаңа ойын бастайық нормально кете берсін. Кетік, кетік. өзінің да да тұрыңдар біреуде отыр үйінде о біреу өтіп кетті анау лфо қарадыңдар екінші этаж ба? Бұл элегантный үй мазмұн его. Мен жүгіремін, секіремін, жүгіремін. Сәмен здесь уедет. А, инвентарь. Я почти на сто процентов уверен, что увидел, как что-то движется в здании шерсти террас. Лучше будет это проверить. Опта. Что и... -мо, ну блин. Тауран. Ширку. Это странно мне показалось. Что я увидел что-то здесь. Хотя и нафиг. Не 700. Это 100 у Чапойка. О. думаю be a что little сегодня late tonight. немного опоздаем Your mom says Твоя that she мама left the говорит, place что to она go off. забыла Could you выключить turn it кострю off, please? сковородку Be не careful, girl. это Alright? сразу пока Bye. Vay vay vay sen. Кеттік нақын болып еді. О. Екі жақтан қосылғанын. Выключите кэс разговор. Ну, контрол. Очень хорошо пахнет. Көрмеймін енді не істейміз па здесь ему бы а он дорогой Санта, поэтому говорю я себе всего хорошо. На режиссера мне бы хотелось консоль для видеоигры и новый велосипед. Нихуя ты. Э, э, э, Кэт Санта он намажал предыдущим. Нихуя ты. Так себя хорошо. Эти нифига ты так делал, летят. Лени любит, как его игнорить. Жарайды, Натальяның бол міне. Кеттік, кеттік. Есейміз енді. Қазір тоқтатыңдар. Ол есейміз. Оны дауыстыра өрейік. Ағады. Телетер бұл. Мына авторское праваны жоқ қоймаймын. Түсінбедім кеттік кеттік кеттік кеттік кеттік вот оттуда түн екен а не блин жабық тұрған жасын ой гүркілдеген машина саған жоқ ойынның ішінде емес өзінің терезе ашық 2009 қыркүйектеді мне нравится быть в одиночестве но иногда я чувствую себя плохо надеюсь найти что то интересное в этой области жарайды да? Вот, түсейік он үшінші У них еще... Хорошо, магазин. я начинаю слышать странный голос странный голос рассказывающий мне ужасные вещи я не знаю что с этим делать дейді о тағы да біреу үшінші ноябрь дейді я хочу покинуть это место меня очень неудобно находиться здесь но моим родителям здесь нормально я не хочу остановиться еду но я думаю что снова теряю рассудок дейді қойсыңдар рассудок қуама таза туған деген мына мен ананы қостым иә анер жесін деген тота тындыршы қазір управление короче минус төрт нормально кеттік жалғастырайық о ата не бар Ашалыңыз, кеңетіңіз. Дымышың не любит Дима, как его игру. Кетіп. Асқа түсейік. Есімсіз. не вот. хорошему. Тигр, тигр, ашылмай ма не? Май передерживаться. Не можем через главный уняңызы мы сүрме уняң жақмыз. ашырсаң ашпауға менен мында ашуға барамыз он участвует ну, ну, в данный момент моем я лучше останусь в одном если нужно слишком холодно я думаю что держит это окно закрыто до времени Уже будет классно. Жарайды. Оның несін үстінен ашылады жаңа туалет екен ашылады ше О, туалет Ионину Шелеп. Нину. Уже помыть спорту. O elektrikle çittiğimiz mi? Hmm. Ne koskoca? екінші этажға берейін екінші қабатқа берейін ойбай тоқтап қалыпты ғой ана он минуттық емес та қазір мен басқанда да болмай ойнап жатырмын өзім да түсіріп жүріп жатырмын да басқан жоқ оны істеп көріп жатырмын видео деген качество график ультра ультра тұр екен менде болады арай не істейміз мынаны да ашуға бола ма ашуға бола ма деген грубедей ме деймін жалғасайық не істеу керек тағы олень не любит ма как его игнорит түсінікті оның барлығын оқып тастадым не бірнәрсе бар шығар ішіңде ғой қызын қаға барамыз не істеу керек А, хорошо. Ты. Привет, ты. Кажется, я видел э, фонарь по одной спальни. Охо. Классно. Ага, электричество, щит, кузур. О, фонарик. Предмет хранится в... Кеттік, өзі фонарик үшін біз. Білеміз. Бірінші, екінші. Мысырау бұдырмыз. Проверьте электричество. А, мы қойсын. Білемін мен бақты. Келіп қой бар, қайда. А, қазір қазір қазір тест болды ана айттым бір нәрсе о болды қосылды о там нормально шиит енді бұл кері жоқ не еще он записка рядом плохо мной дверь деді М, эльф не любит воду о бот дыня о бро если ничего себе видел не писать кладовой снаружи дейді I'll get... What's that? о фонарик тез қолдан керек о шелек келді ғой шелек қалайсыз саламатсыз саламатсыз саламатсыз бұрын оқы саламатсыз ба мен сізді бала өтіп кететін едім сізге бір көмекке сен қарап тұрмын мен қарама көзім қалаға кетіп бара жатырмын тез тез пошл нахуй тез тез тез концерт жазамын оған деп ой ешек қарап тұрмын мен әлі мә черт блядь думаю не мамочка блядь ашамыз мына ашқызғыш керек болып қалады қазір содан ана қалада болу кеткен мынау келіп тұрады сәлемсар деп келіп тұрады ой бәлі бала екен сен атан қақтан шықтың е бас сен атан қақтан шықтың шеш пошел нахуй керек лейбл саған қарамайтын болдық қой тұра береміз тұра береміз пошел нахуй блять пошли нахуй блять сен заебать кеттік кеттік кеттік кеттік кеттік кеттік кет қорқытып қояды да жаман қорқыттым ғой ебаный блядь қостым өшірдім не қылдым а осын ба немесе қоспадым ба не істедім мен уже осы не істеп жатырмын а военный а қайда анау военный оружие деді міне ол бір ойыншық а дұры бля әр нәрседе ауыса береді ғой сол түсініксіз маған кеттік міне консул сияқты саламатсыз ба саламатсың направиться к беседке өте мықты о саламатсың там деме шелек как там блин ну эф не любит кеттің қыз кет жүгір мынау жүгір мынау кет мынау бар кет шелек есек десек болмайды ана эльф жүрмесе ғой ұрсатын бәледі түсініксіз бәле жүретін бәрі ана эльф басын бас киім киіп алған аяз ата сияқты шаршап па білемін ғой мынау немесе оттың қазанбыз қазанбыз жүкпінің ма қазанбыз бал өтеміз бал өтеміз бал өтеміз бітеміз бал өтеміз бал өтеміз о келдік алып қосамыз мен мынаны қарасам қарасаңдар қосылып кетеді өй жаңа өшілі болған жоқ па Ты идешь со мной. Нифига. Просчитать ты записка. Мне нужно поговорить с Рэдом, чтобы рассказать им, что происходит. Атанар, кого теперь? Класс, смотри, не голову, Он да и симптом. Для баночка потесну. Комбинирует. Вот. От кеттік бір қолымда андай а то еще не мынау кім ойнап жүрген жаман қатты демаламын не мына ппс нахуй ебанушка блять дебил конченый ебаный О, я мог бы попасть внутрь дома. Сейчас кино не могу. О, нахуй, блядь. Ебать, ты тыркенка. Шелик, нахуй. Кит, нахуй, блядь. Долбоёб, блядь. Кончились еще сын. Корпкин, смущи. Карамон. А там, нахуй. Алло. Ну, мама он дискім керек болып тұрған еді тесікім келіп тұрған еді шамырғанин там емеші ой шеш қадалып қалды кет кет мен президент не ал осымен бітіре тұрайық достар осымен бітіре тұрайық достар иә келесі иә баспаған кезде сәл ойнап аламын енді осыдан бітірейік келесі бөлім келесі бөлім ертең бастайтын боламыз осы жерде мен ең соңғы пойнттан точкадан нүктеден бітіретін боламыз келесі бөлімде бастаймыз жалғастырамыз ертең күні жалғастыруымыз ал сіздермен болған мен нұритұлы сау болыңыз